cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La la la la, la casa del merengue. La la la la la la la, y la casa de la bachata. música, música, música música, música, música de la República.